皆さんこんにちは Akari's Heart Read Aloud へようこそ Hi everyone Welcome to Akari's Heart Read Aloud 日本語を勉強されていてまずは日本語だけを聞いてみたいという方はこのまま聞いてください If you're a studying Japanese and if you initially want to listen to only Japanese text, please continue to listen. 両方を交互に聞きたいという方は8分24秒まで早送りをしてくださるかチャプターからお選びください日本文が先そして英文が後に続きます If you want to listen to Japanese and English back to back, you can fast forward this episode to 8 minutes and 24 seconds. Or choose the section from the chapter. Japanese text will be read first, followed by English text. 英語を勉強されていて、まずは英文だけを聞いてみたいという方は、24分4秒まで。早送りをしてくださるか、チャプターからお選びください。 If you are studying English and if you initially want to listen to only English text, please skip to 24 minutes and 4 seconds or choose it from the chapter. 両方を交互に聞きたいという方は28分10秒まで早送りをしてくださるかチャプターからお選びください。 英文が先、そして日本文が後に続きます。If you want to listen to English and Japanese texts back to back, you can skip to 28 minutes and 10 seconds or choose it from the chapter. English text will be read first, followed by Japanese text. 私はホストのあかりです。英語の文を朗読してくださるのは私の友人であるアリスさんです。私はハワイのマウイ島で暮らしながら日々感じたこと、思ったことを英語と日本語で綴ってきました。このポートキャストではそれらの書き物を英語と日本語の両方で読み上げます。 英語を学んでいる方にも日本語を学んでいる方にとってもリスニングの力を伸ばす助けになるかと思います。誰かの日記を聞くようなものと思っていただければ分かりやすいかなと思います。それぞれのエピソードの最後には出てきた単語や慣用語の説明もあります。ウェブサイトでは原文が 日本語と英語の両方で読めるようになっています。URL はあかり translations.com です。translations は複数形となっており、最後に s がついております。もしくは、このポッドキャストのプロフィールのリンクをクリックしてください。それでは 第2回のエピソードの始まりです足の小指を家具の角などにぶつけた時体を丸めて呼吸に集中してじーっと痛みを分散させようとしますよね2020年6月に祖母が亡くなった後2週間ほどそのようにして過ごしておりました心の中に 括弧としてあった岩が落ちそこに空洞ができました動くとその穴に風が吹き込み痛みを伴うのでした悲しみながらも痛むというこの世に生まれてきたからこそ味わえる感情を経験している自分を観察しました人生を全うした祖母のためにも 祖母の人生を祝いたかったですし今祖母はどこにでもいていつでも会えることは分かっていましたしかし悲しみは悲しみであり味合うしかありませんでした痛みながらもその経験に感謝しましたこれから先誰かの大切な方が亡くなった時 もう少し上手に寄り添うことができるようになるかもしれないと思いましたまた人生経験というパレットにも新たな色が加わって新しい絵が描けるようになるかもしれないとも思いました祖母は生前96歳だったので近い将来行く日が来ることは分かっていました 2020年1月日本で祖母と過ごした時祖母の中にあるろうそくが短くなってその明かりが小さくなっているのを感じましたこれが最後になるかもしれないと思い祖母の小さい体に腕を回し「おばあちゃん あかりに命をつなげてくれてありがとう。あかりはおばあちゃんのことが大好きよ。と伝えました。10年ほど前からやっていたことでしたが、その時も心を込めて伝えました。ですから、できるだけ心の準備はしていたつもりでしたが、父から連絡をもらった時、一瞬 頭と心が固まってしまいその意味を咀嚼して飲み込むのに時間がかかりました祖母は自分の畑で採れた玉ねぎをきれいにしている最中に行ったようです日本の田舎の山の中に一人で暮らしながら最後まで自分の好きなことをしていたのですそんな祖母は まさに私の師範でありヒーローでした昨年私はゆっくりと祖母の死を受け入れました今涙を流す時は悲しみからではありませんそれよりも祖母が私につないでくれた命や私に注いでくれた愛に対し 感謝の気持ちがあふれ涙となって現れますああどうか祖母が注いでくれた愛に見合えるよう生きていきますように「Here comes Japanese and English back to back」ここからは段落ごとに 日本語が先、英語が後に続きます。私はホストのあかりです。英語の文を朗読してくださるのは私の友人であるアリスさんです。is your host and I'm her friend Alice. 私はハワイのマウイ島で暮らしながら日々感じたこと、思ったことを英語と日本語で綴ってきました。 Akari has been keeping a personal journal for years that captures her thoughts and feelings about her daily life on Maui, Hawaii. このポッドキャストでは、それらの書き物を英語と日本語の両方で読み上げます。英語を学んでいる方にも、日本語を学んでいる方にとっても、リスニングの力を伸ばす助けになるかと思います。 誰かの日記を聞くようなものと思っていただければわかりやすいかなと思います。In this podcast, the journal will be read in both Japanese and English. So if you want to improve your listening skills in either language, this podcast will provide a rich source of learning material. It's like listening to someone's diary. それぞれのエピソードの最後には出てきた単語や慣用語の説明もあります。 At the end of each episode, we will explain a couple of vocabulary words and idioms from the episode. ウェブサイトでは原文が日本語と英語の両方で読めるようになっています。URL はあかり translations.com です。translations は複数形となっており、最後に s がついております。 もしくはこのポッドキャストのプロフィールのリンクをクリックしてください。You can visit akaritranslations.com and you will see both English and Japanese transcripts. Again, that's akari translations.com. Or please click the link in the profile of this podcast. それでは 第2回のエピソードの始まりです。Now, let's get into the second episode. 足の小指を家具の角などにぶつけた時、体を丸めて呼吸に集中してじーっと痛みを分散させようとしますよね。When we hit our pinky toe against the corner of furniture, we curl up and grasp for breath and release the pain through the mind and the body, right? 2020年6月に祖母が亡くなった後、2週間ほどそのようにして過ごしておりました。Well, that's what I did for two weeks in June 2020 because my grandmother passed away. 心の中に確固としてあった岩が落ち、 そこに空洞ができました。動くとその穴に風が吹き込み痛みを伴うのでした。悲しみながらも痛むというこの世に生まれてきたからこそ味わえる感情を経験している自分を観察しました。It was like a solid rock fell from the middle of my heart, leaving a tremendous void. When I moved, the wind blew through the hole, and it hurt. I observed myself going through this human experience called grief. 人生を全うした祖母のためにも、祖母の人生を祝いたかったですし、今、祖母はどこにでもいて、いつでも会えることは分かっていました。しかし、 悲しみは悲しみであり、味合うしかありませんでした。I wanted to be happy for her because she'd lived a full life. And I knew she was everywhere now, and I can see her any time. But sadness is sadness, and it has to be experienced and processed. 痛みながらもその経験に感謝しました。これから先、 誰かの大切な方が亡くなった時もう少し上手に寄り添うことができるようになるかもしれないと思いましたまた人生経験というパレットにも新たな色が加わって新しい絵が描けるようになるかもしれないとも思いました。Though sad as I was, I was grateful for the experience because it pushed an envelope in me. Perhaps it will make me better at relating to others who've lost their loved ones. Perhaps it will add new color to my life's palette and further layer my painting. 祖母は生前96歳だったので、近い将来、行く日が来ることは分かっていました。I knew she would go someday, She was 96 years old. 2020年1月、日本で祖母と過ごした時、祖母の中にあるろうそくが短くなって、その明かりが小さくなっているのを感じました。これが最後になるかもしれないと思い、祖母の小さい体に腕を回し、おばあちゃん、 あかりに命をつなげてくれてありがとう。あかりはおばあちゃんのことが大好きよ。と伝えました。10年ほど前からやっていたことでしたが、その時も心を込めて伝えました。In January 2020, when I saw her in Japan, I felt that the candle inside of her was getting shorter and dimmer. I had a slight notion that it might be the last time I would see her. So I hugged her and I told her, Grandma, thank you for passing your life on to me. Thank you for loving me. <laughs> I've done this for the past 10 years <laughs> each time I leave Japan, but I did it again with all sincerity. ですから、できるだけ 心の準備はしていたつもりでしたが、父から連絡をもらった時、一瞬頭と心が固まってしまい、その意味を咀嚼して飲み込むのに時間がかかりました。So I thought I had prepared myself for the finality. But when my dad told me, my mind froze for a second, and it took some time to grasp what it meant. 祖母は自分の畑で採れた玉ねぎをきれいにしている最中に行ったようです。日本の田舎の山の中に一人で暮らしながら最後まで自分の好きなことをしていたのです。そんな祖母はまさに私の師範でありヒーローでした。She went while she was cleaning onions she harvested herself. She was doing something she loved until the very end. She lived remotely by herself on a Japanese mountain. She was truly my role model and hero. 昨年、私はゆっくりと祖母の死を受け入れました。Last year, I allowed myself to take the time to come to terms with her death. 今、涙を流すときは、 悲しみからではありません。それよりも祖母が私につないでくれた命や私に注いでくれた愛に対し感謝の気持ちがあふれ涙となって現れます。Now when I cry, it's not due to the sadness of not being able to hug her in the three dimensional form. It's due to an overwhelming appreciation for her, the life she's passed on to me, and the love she's poured over me. Ah, I hope to live up to her love. 次のエピソードまでの間、このポッドキャストを 何度か聞いてみてください聞き込むことによってリスニングの力が伸びていきますまたスピーキングの力も伸ばしたいという方は是非私たちと一緒に読んでみてくださいテキストはウェブサイトにあります Please listen to this one several times. The more you listen, the better your listening skills will be. Also, please try reading the texts with us. This will improve your speaking skills. Again, the transcripts are available at akaritranslations.com. 今回の日本語レッスン痛むこの痛むという漢字は原稿を見ていただければ分かりやすいかと思いますが立身弁という部首があります 立身弁は心という漢字からできていますつまり心で感じることを表す漢字にはよく立身弁がついています痛むは誰か大切な人やペットが亡くなって悲しい時に使う動詞ですこの痛むという言葉の同音異義語に痛むがあります 漢字が違うのがわかりますかこちらの漢字の部首は病だれです。病だれは病気の人が横になっている様子を表しており、身体的に辛い状態を表す漢字によく見られます。ですので、こちらの漢字は主に体のどこかが痛い時に使います。 痛いはいい形容詞です。痛むは五段動詞です。If you look at the transcript, you will see the kanji. But those of you who are listening to this podcast episode while doing something else, this kanji has a radical named Rishinben. Rishinben is made from the kanji heart. So it is often used in kanji that describe emotions that you feel with your heart. Therefore, itamu is used to describe the pain you feel in your heart when someone or something dear to you dies. It means to grieve or mourn. There is a homophone itamu this kanji has a radical called yamai dare. Yamai dare shows a person lying down from being sick. It is often used to describe physical pain or struggle. You probably know itai, which is an e adjective. Itamu is a godan verb. 分散するこのように2つの漢字が1つになったものを熟語と言います熟すとは果物が甘くなって食べられるようになるということです語には言葉という意味がありますつまり言葉が熟してもっと味わい深くなったということですね。 分散するという熟語を見てみましょう。最初の漢字は分けるという意味ですね。二つ目の漢字は散らすという意味です。分けて散らすわけですから一つであったものが分かれて散り散りになっている様子を表しています。When two 漢字 are put together or compounded, The word is called jukugo. The first kanji jukusu means to ripen. The second kanji go means words. So, jukugo means ripened words. They are more colorful and flavorful. Now, let's look at this word bunsan suru. The first kanji means to divide and the second kanji means to scatter or to sprinkle. So you can see that this word describes something being divided and scattered all over the place. Please let me know if you have any questions or comments through the contact form at akaritranslations.com. That's A-K-A-R-I translations.com. See you next time! ご質問や コメントなどございましたらサイトのコンタクトフォームにてご記入くださいそれではまた次回お会いできますことを楽しみにしています Here is a section for those of you studying English. First, you will hear only English text. Then you will listen to English and Japanese back to back ここからは英語を勉強されている方のためのセクションですまずは英文だけを聞いてみてくださいその後に英文と日本文が交互に流れます Akari is your host and I'm her friend Alice Akari has been keeping a personal journal for years that captures her thoughts and feelings about her daily life on Maui, Hawaii. In this podcast, the journal will be read in both Japanese and English. So, if you want to improve your listening skills in either language, this podcast will provide a rich source of learning material. It's like listening to someone's diary. At the end of each episode, we will explain a couple of vocabulary words and idioms from the episode. You can visit akaritranslations.com and you will see both English and Japanese transcripts. Again, that's A K A R I translations.com. Or please click the link in the profile of this podcast. Now, let's get into the second episode. English texts will be read first, followed by Japanese texts. So, here we go. When we hit our pinky toe against the corner of furniture, we curl up and grasp for breath and release the pain through the mind and the body, right? Well, that's what I did for two weeks in June 2020 because my grandmother passed away. It was like a solid rock fell from the middle of my heart, leaving a tremendous void. When I moved, the wind blew through the hole and it hurt. I observed myself going through this human experience called grief. I wanted to be happy for her because she'd lived a full life. And I knew she was everywhere now, and I can see her any time. But sadness is sadness, and it has to be experienced and processed. Though sad as I was, I was grateful for the experience because it pushed an envelope in me. Perhaps it will make me better at relating to others who've lost their loved ones. Perhaps it will add new color to my life's palette and further layer my painting. I, I knew she would go someday. She was <laughs> 96 years old. In January 2020, when I saw her in Japan, I felt that the candle inside of her was getting shorter and dimmer. I had a slight notion that it might be the last time I would see her. So I hugged her and I told her, Grandma, thank you for passing your life on to me. Thank you for loving me. I've done this for the past 10 years <laughs> each time I leave Japan but I did it again with all sincerity. So I thought I had prepared myself for the finality. But when my dad told me, my mind froze for a second, and it took some time to grasp what it meant. She went while she was cleaning onions she harvested herself. She was doing something she loved until the very end. She lived remotely by herself on a Japanese mountain she was truly my role model and hero. Last year, I allowed myself to take the time to come to terms with her death. Now, when I cry, it's not due to the sadness of not being able to hug her in the three dimensional form. It's due to an overwhelming appreciation for her, the life she's passed on to me, and the love she's poured over me. I hope to live up to her love. love.「ここから先は段落ごとに英語が先、日本語が後に続きます」From this point forward, you will hear English first, followed by Japanese, a paragraph at a time. Akari is your host, and I'm her friend Alice. 私は ホストのあかりです。英語の文を朗読してくださるのは、私の友人であるアリスさんです。Akari has been keeping a personal journal for years that captures her thoughts and feelings about her daily life on Maui, Hawaii. 私はハワイのマウイ島で暮らしながら、日々感じたこと、思ったことを英語と日本語で綴ってきました。 In this podcast, the journal will be read in both Japanese and English. So, if you want to improve your listening skills in either language, this podcast will provide a rich source of learning material. It's like listening to someone's diary. このポッドキャストでは、それらの書き物を英語と日本語の両方で読み上げます。英語を学んでいる方にも、日本語を学んでいる方にとっても、 リスニングの力を伸ばす助けになるかと思います。誰かの日記を聞くようなものと思っていただければ分かりやすいかなと思います。At the end of each episode, we will explain a couple of vocabulary words and idioms from the episode. それぞれのエピソードの最後には出てきた単語や慣用語の説明もあります。 You can visit akaritranslations.com and you will see both English and Japanese transcripts. Again, that's A K A R I translations.com. Or please click the link in the profile of this podcast. ウェブサイトでは原文が日本語と英語の両方で読めるようになっています。URL はあかり translations.com .com です。translations は複数形となっており、最後に s がついております。もしくは、このポッドキャストのプロフィールのリンクをクリックしてください。Now, let's get into the second episode. それでは、第2回のエピソードの始まりです。 When we hit our pinky toe against the corner of furniture, we curl up and grasp for breath and release the pain through the mind and the body, right? 足の小指を家具の角などにぶつけたとき、体を丸めて呼吸に集中して、じーっと痛みを分散させようとしますよね。Well, That's what I did for two weeks in June 2020 because my grandmother passed away. 2020年6月に祖母が亡くなった後、2週間ほどそのようにして過ごしておりました。It was like a solid rock fell from the middle of my heart, leaving a tremendous void. When I moved, the wind blew through the hole, and it hurt. I observed myself going through this human experience called grief. 心の中に括弧としてあった岩が落ち、そこに空洞ができました。動くとその穴に風が吹き込み、痛みを伴うのでした。悲しみながらも痛むというこの世に生まれてきたからこそ味わえる感情を 経験している自分を観察しました。I wanted to be happy for her because she'd lived a full life. And I knew she was everywhere now, and I can see her any time. But sadness is sadness, and it has to be experienced and processed. 人生を全うした祖母のためにも、祖母の人生を祝いたかったですし、 今祖母はどこにでもいていつでも会えることは分かっていましたしかし悲しみは悲しみであり味合うしかありませんでした Though sad as I was, I was grateful for the experience because it pushed an envelope in me. Perhaps it will make me better at relating to others who've lost their loved ones. Perhaps it will add new color to my life's palette and further layer my painting. 痛みながらもその経験に感謝しました。これから先、誰かの大切な方が亡くなった時、もう少し上手に寄り添うことができるようになるかもしれないと思いました。また、人生経験というパレットにも新たな色が加わって、 新しい絵が描けるようになるかもしれないとも思いました。I knew she would go someday. She was 96 years old. 祖母は生前96歳だったので、近い将来、行く日が来ることは分かっていました。In January 2020, when I saw her in Japan, I felt that the candle inside of her was getting shorter and dimmer. I had a slight notion that it might be the last time I would see her. So I hugged her and I told her, Grandma, thank you for passing your life on to me. Thank you for loving me. I've done this for the past 10 years each time I leave Japan, but I did it again with all sincerity. 2020年1月日本で祖母と過ごした時祖母の中にあるろうそくが短くなってその明かりが小さくなっているのを感じましたこれが最後になるかもしれないと思い祖母の小さい体に腕を回し「おばあちゃん あかりに命をつなげてくれてありがとう。あかりはおばあちゃんのことが大好きよ。と伝えました。10年ほど前からやっていたことでしたが、その時も心を込めて伝えました。So I thought I had prepared myself for the finality. But when my dad told me, my mind froze for a second. and it took some time to grasp what it meant. ですから、できるだけ心の準備はしていたつもりでしたが、父から連絡をもらった時、一瞬頭と心が固まってしまい、その意味を咀嚼して飲み込むのに時間がかかりました。She went while she was cleaning onions she harvested herself. She was doing something she loved until the very end. She lived remotely by herself on a Japanese mountain. She was truly my role model and hero. 祖母は自分の畑で採れた玉ねぎをきれいにしている最中に行ったようです。日本の田舎の山の中に一人で暮らしながら 最後まで自分の好きなことをしていたのです。そんな祖母はまさに私の師範であり、ヒーローでした。Last year, I allowed myself to take the time to come to terms with her death. 昨年、私はゆっくりと祖母の死を受け入れました。Now when I cry, it's not due to the sadness of not being able to hug her in the three dimensional form. It's due to an overwhelming appreciation for her, the life she's passed on to me, and the love she's poured over me. 今、涙を流すときは、悲しみからではありません。それよりも、祖母が私につないでくれた命や 私に注いでくれた愛に対し感謝の気持ちがあふれ涙となって現れます。I hope to live up to her love. ああ、どうか祖母が注いでくれた愛に見合えるよう生きていきますように。Until the next one, please listen to this one several times. The more you listen, the better your listening skills will be. Also, please try reading the texts with us. This will improve your speaking skills. Again, the transcripts are available at akaritranslations.com. 次のエピソードまでの間、このポッドキャストを何度か聞いてみてください。聞き込むことによって、リスニングの力が伸びていきます。また、 スピーキングの力も伸ばしたいという方は、ぜひ私たちと一緒に読んでみてください。テキストはウェブサイトにあります。Here are today's English vocabulary and idioms. それでは今回のエピソードの英語の vocabulary と idiom を見ていきましょう。 Grief. You probably know the word sad or sadness. Grief is a type of sadness, but it's deep. We mainly use grief to describe the sadness we feel when someone important to us dies. We all go through grief. Do you know anyone who's been through grief recently? 皆さんも悲しいという意味の sad と 悲しさという意味の sadness はご存知かと思います。grief は悲しさを表す言葉の一つです。大切な人が亡くなった時に感じるような深い悲しみを表す時に使います。私たちが生きている以上避けられない感情ですが皆さんはどのようにそのような深い悲しみと Come to terms. This means to gradually accept a situation that is not necessarily in your favor. The word term has many meanings. It can be a word, a fixed period of time, or conditions. The image is that you're slowly approaching a situation that you can't control or change and become okay with it. We all come to terms with things. Can you think of an example from your life? これは必ずしも望ましくない環境や条件をしぶしぶ受け入れるという意味です。term という言葉にはいろいろな意味があります。言葉という意味のほか、ある決まった一定の期間 という意味もありますし契約書などに記載される条件という意味もありますイメージとしては自分ではコントロールできない状況を少しずつ受け入れながら近づいていくといったものです日本語では折り合いをつけるが似た表現かと思います皆さんは最近 どのようなことと come to terms with しなくてはいけませんでしたか So please feel free to let me know if you have any questions or comments through the contact form at akaritranslations.com. And see you next time! ご質問やコメントなどございましたら、サイトのコンタクトフォームにてご記入ください。 それではまた次回お会いできますことを楽しみにしています。